Жарко, жарко. Я вообще не люблю жары. А я вообще не люблю пеструшек. Я люблю я! Ой. блондинок, таких как вы. А не надо, не надо жарко. Очень жарко. Ну чего надо? Дождя. Чего-чего? Да ну это от жары. Бзик. Ой, ой, ой. Петя, Петя, я хочу пить. Нет ничего проще, лужа возле рощи. <gasps> Пустите, пустите, нахал, нахал, вот вам, вот вам, вот вам, нахал. Прошу. А, вот это да. Кругом вода. Ну чего надо? Дождя каждый день. Петя, а что такое дождь? А что ты его знает. Петя, ой, Петя, вы смешной. А я вообще такой Ой. неординарный. У меня... Кукурику! О, слышали? Кику! А теперь показываю, как надо. Ой! А, ничего, курочка. А, это ты кричал. Кео! <laughs> И крику! У тебя ноги кривые. Зато сильные. Петя, какой вы сильный. Я а вообще самый сильный. Сильный, но одинокий. Дождь. Мне нужен дождь сильный, могучий. Без него я завяну. Дождь! Петя, узнайте, кто это дождь? Дождь. О, он прекрасен. Он нужен всем. Он нужен всем. Без него мы завянем. Нужен всем. Так кто же? Кто же он? Дождь. Дождь. Это такой петух. Он да с хвостом. Петя, вам бы все шутить. Дождь могучий, он нужен всем. А я не знаю его. Но я хочу, хочу узнать, кто он. Дождь. Мне нужен дождь. Чего ты там квохчешь? Мне нужен дождь. Чего? Зачем тебе дождь? Ах, боже мой, ты ничего не понимаешь. Мне нужен дождь. Без него я завяну. Ну и ну. Дождь. Спи лучше. Thank you. я сегодня не выйду. Мне нужен дождь. Ну зачем? Зачем тебе дождь? Ты его и видеть не видела. А я? Вот он! Выходи за меня замуж. Петя, ты хороший, но мне нужен дождь. Из него я завяну. Дура. какой он. Э, э, кажись, твой пришел. прекрасен. Он нужен всем. Ой. Да он мокрый, грубиян. Ой, пошляк. И что в нем нашла эта глупая роза? Не хочу, не хочу, не хочу. выхожу замуж. За кого? За тебя. Ой! Ой! Славный он у меня. Я за ним, как за каменной стеной. А то, что ноги у него кривые, <laughs> что ж я все равно счастлива. Пусть они будут похожи на... А!